ba urepmu sumangga sebutuwe manungso akeh sumlange krono lali pangung sene gede waslan kuatire iku nebihkan berkahi Yogyakarta sumanggakno ana ing pangrahe pangeran mesti uripmu den tata datang kirang sepi sa uripmu sumangga nomring pangeran sagung kabutuhananmu mesti bakal pinaringan panggung gede was lan kuatire iku nebihkan berkahi yogyo pada suhu akan circuito